Wie isst du einen Elefanten? Häppchenweise. <laughs> nee, ich meine es ernst. Heute geht es um die Additionsmethode, um die musikalische Additionsmethode. Und da machen wir eben genau das. Wir haben ein komplexes Fill und wir lernen das häppchenweise, genauso wie wir einen Elefanten essen würden. Eventuell. Die musikalische Additionsmethode folgendes. Du hast ein komplexes Fill, geht natürlich auch ein Groove oder eine andere Übung deiner Wahl. Und du schaust dir die Noten so an und denkst dir so, okay, okay, fährt euch gut, ich gehe jetzt was anderes machen. Nee, im Großen und Ganzen schauen manche Takte, manche Grooves, manche Fills, was auch immer, wirklich ultra schwer aus. Aber wenn du dir die kleinen Details anschaust, dann sind die manchmal gar nicht so schwer. Okay, deswegen die musikalische Additionsmethode, du weißt es vielleicht noch vom Matheunterricht damals. Du nimmst irgendeine Zahl und addierst plus, plus, plus, bis irgendwann das Ergebnis rauskommt. Und genauso ist es am Schlagzeug auch. Ich blende mal ein Beispielfeld ein. Okay, das schaut jetzt nicht ohne aus, also wenn du das jetzt einfach so dir anschaust. Aber wenn wir das jetzt Schlag für Schlag durchgehen, wenn du Schlag für Schlag spielst, dann kannst du das einstudieren. Okay? Du spielst den ersten Schlag, wenn der gut funktioniert, spielst du den zweiten Schlag dazu und dann steigerst du dich immer. Also du hast zuerst Schlag 1 plus Schlag 2 plus Schlag 3 und so weiter, bis dieses ganze Schlagzeugfell wunderbar funktioniert. Geht natürlich auch bei Pausen, wie gesagt, also wenn eine Pause drinnen ist. Schau dir diese Sache nicht im großen Ganzen an, sondern nur ein Schlag und ein Schlag, der nächste Schlag, der geht immer. Natürlich auch die nächste Pause. Ne? Probiert es aus, die musikalische Additionsmethode. Ich habe vor... Ähm, relativ langer Zeit mal einen Blogartikel geschrieben. Den verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung, wenn du das nachlesen möchtest. Das ist auch sehr aufschlussreich und ja, schau es dir an, probier es beim nächsten Mal üben aus, aber es wird wahrscheinlich ein wenig dauern, weil Weihnachten, fröhliche Weihnachten natürlich und ein wundervolles neues Jahr. Deswegen dürfen wir es auch mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Aber abonniere trotzdem den Kanal gerne, denn auch 2022 werden hier ganz viele neue Videos zum Thema Schlagzeug spielen, lernen kommen, die dir helfen, Schlagzeug spielen zu lernen. <laughs> Halleluja! Das ist schön. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du freust dich auch drauf auf ein tolles 2022. Merry Christmas und ich freue mich, dass du da bist und wir sehen uns, wir hören uns dann. Tschüss.